tío, ay, pero qué le ha pasado, hijo? Venga, tío, levante, hijito, ¿y qué le pasa? ¿Y por qué no todo tostoreto así? Levántate, hijo. Venga, venga, venga, don tío Filo. Ay, pero mire, tío, ¿y por qué anda así usted todo de hijo? ¿Ah? ¿Ah? No, ¿cómo que te voy a llevar si no le digo nada? Hijo, soy su sobrina, ¿sí? Si no se acuerda de mí. ¿Ah? ¿No se acuerda de mí, hijito? ¿Cómo ¿Y qué le pasa? ¿Y por qué anda todo orbolo usted, eh? Pues sí, ya es que anda abuelo, pero mire, hasta los dientes se le han caído, tío, tanto que se ha reventado el hocico, hombre. Ay, no, tío, pero mire, ay, sí, mire el pulgarío que tiene, hijo, por amor del cielo, no, hombre. ¿Ah? Tape para que ella más no soy. ¿Ah? Uf, que tujo el que anda en el hocico, tío, hombre, qué barba. Y el machete se lo huevearon, mire. ¿Ah?